شفق تاني اللي هو عند مجمع مجمع المدارس ده كان معمول عشان الطلبه اللي في الميعاد اللي جوه ان كان بيحصل حوادث كتير على الطريق فكل يوم والتاني كان فيه لازم تلاقي حادثه واثنين وثلاثه بالنسبة لإحصائيات الوفيات في حوادث طرق في مصر 2006 كانت 12000 وبتزيد في حدود 10 15% تناسب طردي مع عدد السيارات في مصر نسبة المشاة من من الوفيات في حدود 20 هتفضل تزيد طول ما احنا ما عملناش حاجة ما عملناش سياسة ما عملناش سياسة واضحة وسياسة علمية مسؤولية الحكومة في سلامة الطرق لازم تبتدي من الحكومة المركزية هي اللي بتحط السياسة وهي اللي بتحط المواصفات وهي اللي بترسم سياسة الدولة في المرحلة القادمة اللي منها هنبتدي الوزارات وزاره النقل ووزاره الداخليه ووزاره الصناعه ووزاره الصحه هتبتدي تحدد دورها في السياسات دي ونبتدي منها نروح للحكومه المحليه سواء المحافظات اللي المحليات دلوقتي احنا بننهي البوابات لسه ما بتتنشف والناحيه الثانيه لسه ما ركبناش البوابات ورغم كده حضرتك زي ما انت شايف حضرتك تحت الانشاء والناس احنا ما بنمنعش ما بنمنعش الناس تعدي يعني بالعكس احنا بنروح النادي نسمع على الطريق تعالى عدي في نفق ما تعديش الطريق الطريق خطر المشاكل الاكبر بتيجي من عدم التخطيط لمكان لعبور المشاة او ل... تفرقه بين الاماكن اللي هي بتبقى ال... ال... وسيله المواصلات الاساسيه فيها السياره والاماكن اللي هي ممكن يبقى فيها مشاكل لازم الحاجتين دول يبقوا لما نعمل تخطيط لمدينه او لما يبقى في طريق سريع عندنا مثلا في كورنيش المعادي يبقى في مدخل المعادي قدامه الناحيه الثانيه موقف للميكروباصات بحيث ان هم يبقى في مكان واحد يبقى في موقف ميكروباصات ناحيه الناس بتخش منه المعادي في الناحيه الثانيه في آه، اتوبيس نهري بيقف برضه هنا في نبقى بنجمع آه، الناس في حته واحده ساعتها هنقدر يبقى عندنا امكانيات ان احنا نبني كوبري واحد في المنطقه دي كلها. حاجه من الحاجات اللي دايما الناس بتقترحها في سلامه الطرق وخصوصا في سلامه المشاة هو التوعيه، التوعيه المجتمعيه. وانا رايي ان دي هروب من المشكله. التوعيه المجتمعيه اكيد حاجه مهمه. الناس غاويه تموت على الطريق يعني هو الانسان لسه يعني من قيمه اسبوعين آه، طالبه بتعدي الطريق ماتت على الطريق وقبلها واحد برضه رغم ان في نفق معمول والناس كل الناس عارفه ان النفق الناس بتعدي منه ما بنقفلوش خالص مفتوح مستمر 24 ساعه في ناس بتعدي من فوق حتى لو النفق موجود في ناس بتستسهل وتعدي من فوق فده خطر يعني المفروض يعدي من تحت من النفق والنفق شغال دلوقتي احنا لازم نعلم الناس تعدي من عبور المشاة و90% من الطرق ما فيهاش مكان عبور المشاة مش هتعلمه مهما كان حتى لو شعب مهما كان متعلم ومتحضر وواعي الحجه بتاعت الحكومه دايما عندنا ان احنا ما عندناش امكانيات امكانيات ماديه والنفق تكلفته قد ايه هو تكلفته 50 مليون 50 مليون الطريق لما بيتنفذ غلط عاده بيبقى تكلفته زي الطريق لما بيتنفذ صح الفرق ان انت الطريق النفس الصح بيعيش معاك بيبقى كويس مفيهوش مشاكل مشاة مفيهوش مشاكل آآ آه، آآ آه، تخطيط مفيهوش مشاكل سلامه الصح ان احنا نصرف آآ آه، آآ نسبة ضئيلة هي بتبقى نسبة ضئيلة من الـ من تنفيذ الطريق على البحث وعلى التخطيط علشان نوفر في ان احنا نكسر الطريق مره واثنين وثلاثه. الوعي بتاع المسؤولين ان هم يصرفوا على العلم مش بس على التنفيذ ده اهم حاجه في المرحله اللي جايه